ассалому алайкум ҳаматонони азиз хушомадед имрӯз дар хонаи мо тарзи тайёр кардани биягумус маҳсулоти табииро ба шумо ҳаматон нишон медиҳем кирмакони лойхӯраки калифорния мегӯянд ан ҳамин чиз аст дар хонаи мо аст ҳозир кирмакони лойхӯраки калифорния худашро нишон медиҳем инҷа фирмакои лоихӯраки калифорния алака ино тайёр шудаги биягумасаш тайёр шудаги ина э, чи ба калифорнияски мегӯянд обични э, кирмаки лоихӯрак намегӯянд мегӯянд саволо бисёр мешавад ино дарозишон то ҳашт нӯ сантиметр мешаванд ва ино э, поруби инҳо равғандор мешавадравғандор бад бисёр тез зиёд мешаванд аз худамон бошад дар як сол як квадраташ ба се-чор квадрат зиёд мешавад а ин як квадраташ дар дарони се-чор моҳ ба даҳ квадрат зиёд мешавад зиёд мешавад зиёд мешавад ва барои ҳамин зиёд мешавад барои чи биягум мисал истифода мебаранд мисол э, э, э, барои чи талабот аст мо барои чи дору аст мачави селитр аст мо чи ба ин чиза харидан лозим торф аст ку мегӯянд ин аз торфам аз биамачавинам аз селитрам гузаштагӣ дар бадани ин мисол як поруби оддӣ дар баданаш да-дуда элемент дорад ҳам зарарнок ҳам фоиданок дорад ин хӯрда аз худаш э, аз сари нав обработка карда шашта витамин хуш карда мебарояд ки чорта ин дар рӯи замин ёфта намештаги аст ина метавонед бемалол истифода кардан гиред ягон намуди зироата намесозонад зиёда аз бист витамин дар баданаш мешавад аллакай баъди тайёр шуданаш да барои ҳамин биягумса истифода бурда мумкин аст барои кӯчато бисёриҳо месӯзонад мегӯям ино абсолютно намесӯзонад ин ҳамин баъд биягумса тарзи тайёр карданаш зарда навед фаҳмонда мисол тайёр карданаш бисёр осон аст вале э, мушкилиои худаша дорад барои мо осон аст барое ки мо ҳаррӯз кор мекунем дар амаша мефаҳмем шумо оҷо омӯхта шудагиомӯхта шудагием да одаме ки якум маротиба мекунад барои камтар вазнинтар мебарояд мушкил карданаша инами асосан бу ва нами мегӯяд да инами ин нигоҳ кунед аз даст об баромад и чил фоиз ҳаштод фоиз шаст ҳаштод фоиз намӣ гуфтагист да шаст ҳаштод фоиз ҳамин қадар намӣ дошта бошад бас баркирмак бас аст лекин бу надошта бошад пороби мурғ пороби гӯспанд дар баданаш бояд набошад тамом фақат пории гов пории гов аз мо ҳамаш аз бука аст чи букаҳое ки дар меё буханд аз ферма мебарояд ҳамаонҳо аст лекин шумо чӣ хеле ки набошад аз порови гов истифода карда мегиред мисол ғунаҷими фар надорад гусалача ҳамаш як аст бемаҳол истифода карда метавонед инҷа порба ду маротиба шуштан лозим ҳатман шуштан лозим инҷа мо ҷо дорем барои шустан дар инҷо ба воситаи лейка об мешелда шуста мебарем на ин ҷаба бисту чор соат дар мобайни шустан бояд гузарад вақте мешӯед ба бегоҳ намаш мегурезад ба кедман ба калам ёки ба паншоқ як чапа кардаме бароед барои майда шудани намин бо ҳам нам шудани хубтарак баъд айва саҳар бисту чор соат ки барои шустан мегузарад баъди бисту чор соат як мартиба дигар мешӯед мешӯед ана баъди шустан боз 24 соат мегузарад вай аллакай поруб тайёр аст намияш рафтагӣ ба ҳолати нормалӣ омадагӣ ин ҳоли 24 соат гузаштагӣ нест ба ҳолати нормалӣ омадагӣ нест э. баъди ҳолати нормалӣ омад 24 соат мегузарад ва як бемаълум ба биореактор мегӯяд ҷое ки кир мепардад ё биореактор ёки барои кирмакон далифка карда яъне далифка озуқа аз ҳамин партофтан гирид мешавад ина порумона шуштем ҷомон тайёр якм پورو میپارتیم بعد کیرما میمونیم خیمه پورو میپارتیم بعد از گلاش کیرما میپارتیم کیرما میمونه کیرما آرخچا کرده میپارتیم برای کی اگر پورو معقول نباشد در پورو خودش کار کردن میگیرد وقتی که پورو معقول شد اوست اوست درآمد رفتن میگیرد تقسیم میشد میره تقسیم میشد میره اینا ما در اینجا در хонаи худамон ҳамин сол аст аввали маротиба болгари кушатканагӣ инҷо бадкушати болгари болгари болгари порба дӯст намедорад худатон метавонед бисёриҳо медонанд деҳқоно ина ҳамааш биягумусаш биягумус ба дарунаш ба ҳами сад фоиз шудагӣ ягон хок аралаш кардаги нест фақат биягумус аралаш кардаги як сантиметр биягумус тухма партофтагӣ аз болояш як маротиба як сантиметри дигар биягумус боз аз болои вай як сантиметр пору бовоситаи хок аралаш панҷо дар панҷо се қабат шудагӣ ҳар як қабаташ ба об зада баромадагиа намешава намешава ин баъд чанд моҳ шуд ҳам қабаромадаи Э, тақрибан бистумои сентябр буд шунида будем да бистуи сентябр ина қариб уже як моҳ ҳам қабул омадааст ина ина аллакай мо бояд ба кулок гирифта гирам кулокча касатка инрӯз намесӯзонанд барое ки балгар аз ҳама бадмедидагӣ қаламфур балгар порба бадмедидагӣ чиз аст ки сабзида наметавонад резка месӯзад натиҷаи худатон дидесад ҳамидор бодринг ба сад фоиз истифода абсолютно истифода бурда гиред мешавад инҷо биореакторҳо биореакторҳо яъне э, ҷое ки кир мепартоянд ҳами э, ҳаҷме ки мепартоянд ама биореактор мегӯянд биореакторҳо биореакторҳо ҳамаш э, ҳамаш биореактор ҳар якаш бист квадрати ҳастанд инҷо уҷо сета аст ина шаст квадрат аст инҷо шаст квадрат аст агар ки мо агар хуб нигоҳ кунем шаст тонна гирифта метавонем лекин агар ки барвақттарак гирем барои агар баъзан вақт клиент мебарояд мо гирифтан лозим мешавад ситона ситона гирифтани ҳастем аз ҳамин қадар ҷо қариб ки э, як соти ҳам намебарад як соти ба намебарад як соти намебарад мо аз алака ҷо шаст тона гирифтани ҳастем си тона алака аз хонаи ҷои кам мо э, ҳаҷми зиёд гирифтаиёдгирифта мешавад инҷо э, биаректори ҳашт моҳаи истодагӣ ҳашт моҳаи истодагӣ истодагӣ انجا ما جدا میکنیم جدا کرده تیار کرده در خونه است همش وزیر نشون میتیم خوبچه کرده موندگی همش تیار کرده گی برادرها از یاد برآمده است یک تا پاولونی ما هم این سال کردنی هستیم هم یک بار که اومده همینجا یک نشون داده گذاریم بعد با اونجا میرویم شد شد اینا میریم ازید پاولونی درخت تماشا میکنیم بچه‌ها اینجا درخت پاولونی است این یک سورت است сорти м1 м1 сорти иноам бисёр ҳастанд н1 шантону дигару дигарҳо бисёр ҳастанд ин м1 якумин сорташ меоад якум первый сорт мо барои чорта овардем м1 буданаш ба боварӣ бояд шидан лозим буд барои практика анами ҳақатан м1 будааст нигоҳ кунед моҳи январ ёки феврал ба нехтарша намедонам биягум скалхозот канал ба ҳаст ҳамаш шинондаги шумо мондаги ҳастем ҳамон кадом рӯз ба шинондаги ҳастем метавонед бинед ин ҳамин ҳамон аллакай имрӯз биста ҳафтуи сентябр октябр октябр октябр октябр ина уже қариб ҳафт метр қад давондагӣ ина қариб нӯҳ бобо уже ҳамқа шудагӣ баъд аз моҳҳои январ мо инам зиёд кардани ҳастем роҳҳои зиёд карданаш ҳастанд метавонанд занг занем мо мефаҳмонем бохмао зиёд карда мефурӯшем баъд кӯчатош чандӣ мешавад кучаташа 20 сомони. 20 сом, 20 сом. Кулок ба мешада? Кулок ба меша. А, на. А ино биагумус ба шинонда мешаван. Ҳамаш биагумус шинонда мешаван. Якта павлона дарахмат ҳаш ба чанқа биагумус мондан дар кор. Аз ҳама кам 1 килограмм. 1 килограмм. 1 килограмм бояд дошта бошад дар бадана. Бузур таша чуқур мекунед ва 1 килограмм биагумус мемонед. Меондез маҳкамаш мекунед. Порохат чи қати хок қати пур кардан мемонед. Маҳкамаш мекунед. Ҳамо. Анамин инаш ба 3 килограмм додаги? Якумаш ба? Инаш ба? Дуюмаш ба? 2 килограмм ишба ду килограмм таки дар он ҷо ҳастам бо ду килограмми додагем лекин ва ё об намерасида вақте об ки набошад мақсад таш чанқадр намтар тизтар истад бо баландтар шавиш тез медавонад тез медавад чақадар ки нами хуб бошад анқадар хуб хат медавонад илоҷаш бошад дар ҷои намтар бишонед бисёр зур мешавад ина бачаҳо тамошо кунед он павлона дарахти кучаташ ҳам будааст насиб боша моҳи январба тайёр мешавад ки кучаташ январу февралба тайёр мешавад барое ки ози зимистонба бисёриҳо нигоҳубин карда наметавонанд барое ки дар таги килонкаши дараш мумкин яке зимистон хунук омадааш мумкин барои ҳамин январ феврал бисёр безапас мешавад баъд бемалол шунадашудина э бародаро инҷа дар боло биореактор ҳамин най партлагин бисёр савол мешавад барои чи най мепартед ин аз автоб зашита э, кондисионери табиида ба ҳамин кирмакҳо метавонед барои ин ки бисёриҳо ба хонаи мо меояд тамошо ҳамоно барои фаҳмондан ҳамин ҷаша кардагем барои ки блака тирамо аст гармӣ нест ҳамин ҷа мондагем барои ки фаҳмондан да фаҳмондан мисол аз ина шумо гирифта монедам мешавад гирифта моне мешавад аллакай фасли тирамоҳу баҳор ба умуман чи дарко нест лишни работа кардан лозим нест ин ҳамаш худаш мешавад агар ман хеле агар ягон гуаз яхиёш ба қамич аз яхиёш ба қамич нест ҷои ин ба ягон чӣ монда мешавад бо мисол пахол пахола пахол монеда мешавад лекин ягон чиз намонида мешавад агар ки ҷояш салқин бошад тобистон ба агар зимистон бошад гармтар илоҷаш бошад пахол пахоли гандум аста пахоли шоли аст шоли аст пахоли гандум камтар гармтар меяд агар зимистон ба илоҷаш бошад агар бошад имконияташ хубтар мешавад аз шоли тобистон ба хубтар мешавад лекин ҳар дошам партоя мешавад зимистон ба ҳам тобистон ба ҳам фарқ надорад фарқ надорад ина бачо барои ҳамин ба хеле қамичо монда ки ай афтоб салқини зашита салқини ката истоданаш ба ина ака ҷавоби ҳамин кирмон як бор шумо нишон диҳед мақсад чӣ хел мешавад дарунаш чӣ хел бисёр мешавад ино як тайёр шуданашам нишон диҳед ина кирмон ино оле нимаш дар таг аст да боз ин хулас тайёр шудагӣ ҳамаш тайёр рафтагӣ инаё аллакай э, шикамашон сер ҳастанда инаи личинкаҳои майда хурд хурд ҳастан ина аз тухм баромадагӣ инро ба чашми оддӣ канда дидан мушкилтар аст ина майда майда ҳастанд вақте аз тухм мебарам онро дида намешавад ҳатто ки вақте ин калон шудаги ин як ҳафта шудаги да инами кирма майда баъд аз як моҳ пас онро ба кор шурӯъ мекунанд баъд аз як моҳ пас оно озуқа қантар чанд қадаре ки зур бошад боз ба кор шурӯъ карда меяд тез калон мешавад тез ба кор шурӯъ мекунад як кирм як кирм дар давоми 15 сол зиндагӣ кардам яке 15 сол умр мебинад давоми 9 сол тухм мекунад ба шумо кор мекунад 5 соли мондагӣ фақат абиш намехӯрад хоб мерад хоб мерад шумо ба хизмат мекунад хулас хизмат мекунад хулас на тарсе гирифтам гирет мешавад беймалол мисол чанд сотиқ ба чанд қа кирм даркор мешавад мисол кирм тайёр кардан як квадраташа даҳ квадрат ба тақсим мекунад агар ки барои зироат бошад мисолда як гектар зироат ба агар имконияташ бошад ду тонна се тонна тиед зур мешавад агар имконият бошад хулас осониш як квадрат даҳ квадрат ба тақсим мешавад як квадрат кирма гирифта даҳ квадрат кирм ҷои биореактор ба тақсим мекунед ана даҳ квадрат ба чанд қабат чӣ гирифта мешавад даҳ квадрат ба агар хуб нигоҳ кунед давоми чор моҳ ба якуним тонна биягумс гирифта мумкин якуним тонна якуним тонна ина бародарон азиз нигоҳ накунед аз 800 кило то 1200 килограмм гирифта мумкин لیکن تو نگیرتم میشد اینا هفت کوادرات تازه کیر میبرد آه هفت کوادرات دیگه بوجه بعد یک کوادرات کیر مونده هفت کوادرات باز زیاد کرده میتونه آه باز زیاد کردن گیرت میشه اینا برادر هفت کوادرات میشه یک کوادرات هفت کوادرات زیاد میشه هم خیلی می آه موبایل سه چهار ماه با سه چهار ماه سه و نیم چهار ماه با пасса ба қадар нигоҳ карданаш вале аллакай тез зиёд мешавад тобистон ба чӣ қадар ки ҷой салқин бошад кор карданаш тез мешавад агар бисёриҳо оғил ба мекунанд молхона тобистон холӣ мешавад ана унҷо боз девона мешавад шаб рӯз кор мекунад чӣ қадар ки торик бошад ҳамон қадар кораш зур мешавад фаъолияташ боло шабо маҳкам када торик кардан бошад бобисёртаориккунед боз зур мешавад килонкаи сиё мезанад зимистон ба навай бо торикива ҳамин торикива берун мебарад агар рӯшаниба як дақиқа ҳам намеистад ки хулас ин карочи асоси корша бегона сар мекард аз худанша бегонаин ҳозир зимистон омадааст рӯзо калта шаво дароз зур кор мекунад ана акун ҳозир инора тайёршудагиша эляк сеткак занаданша фамонда мерем озира навачон беремозед биягумаса оварда қоқ мекунем қоқ кардан ҳатман лозим аст барое ки ӯ одаме ки мехарад бояд намиш си чил фоиз бошад аз он зиёдтар набошад ана сетка якум сот дин сот мега сем сот мега сеткаашон фарқ мекунад биягумас ҳамаш як аст ин нол ду миллиметр сетка аст ин нол ду а нол ду миллиметр сетка аст ана инҷа ба ҳаст нол чор миллиметр дуюм сот сетка дуюм сот ин дуюм сот сетка нархош фарқ мекунад а ин э, сеюним сум аст 4 сум мефурӯштем, 3 сум кардем. Якум сорташ. Якум сорташ. Ана 3 сум мефурӯшем. Ин э, дуюм сорташ. Дуюм сорташ. 04 мм. Якум сорташ чи ба даркор, дуюм сорташ чи ба даркор, 3 сум сорташ барои чи даркор? Қариб ки ҳамаш як чиз аст. Уна бисёрта гул парварон мегиранд, кӯчатое ки қимат астанд, уна одам мегиранд, барои ки вай зироат ба ҳатман лозим аст, А так леки ҳамаш як чиз аст. Доза як чиз аст. Доза як чиз. Сеска фарқ мекунад. Тамом. Анча сеюм сорт 06 мм сетка аста. 06. 06 мм сетка. Ина ҳамаш як аст, қариб як аст. Аҳа. Ҳамаш хурда баромадагӣ. Ина агар аз зироати худатон мошад, аз таги биореактор гирифта бемаҳол истифода карданатон мумкин аст. Аа. Касоне ки заказ кардан ҳастанд ва гирифтан ҳастанд, мо рақаммон ҳастанд. Бемаҳол муроҷиат кардан мумкин. Бемаҳол дар таги чӣ мемоне? Ман дидад бемаҳол муроҷиат кардам ки ҳаст инаҷа қопча карда мондаги аст ин салафана барои чӣ ки мондаги шумо ин салафан барои он мондагиам ки намиаш нагирезад агар ҳамин даруни қопча қопча мисли килонка аст ҳамин қопча баистод агар чилду килограмм бошад муддати як моҳ ба сию панҷ сию ҳафт килограмм шида мемонад кам мешавад везаш кам мешавад баъде ки намиаш ки кам шида гирифт доза рафтан мегирад ҳамин аз хок фарқ намекунад ан килонка ки ҳаст тамоми як сол ба месад ҳозир мехареду баъд як сол пас истифода мебаред истифода мегирад дар дарон килонка нами намегурезад илоҷаш бошад салқинтар бошад дар булаш ягон латая ки хоб бошад ягон партофта монед бемалол месад ду сола месад клёнка кадаги шумо қупчая автобуса истодааст бемалол ягон чиз намекунадкор намекунад ва истодам пурсидан намеравад вообще намесад умуман да агар илоҷаш боша ай афтоб сарқирма монда бо нақсар мешава дурус шид ки тайёр карда монда гида дурус кораш тайёр барои ҳамин дар ҳамҷо истода нав ҷо ба ҷо мекунем ваке фаҳмо ҳамаша ҷо ба ҷо мекунем дар ҷо дар дигар ҷо мепарки ана иёра як нархоша гузашта равед дуним сомони сеюм сорташа сеюм сорташ дуним сомон касоне ки гирифтани ҳастан боз занг занад муомила мекунем агар тоғри ояд килограммаш дастака ҳам карда метавонед то душанбе ё он дигар ҷо ба ҳамаш бисёр ҷо ба мо ҳам дастака кардаги ҳастем пиягумсам кирмам кадомаш лозим астас бо нархаша дагор карда дастака мекунем да фаҳмо аинҷа захира карда мо парфтаги ҳастем ози дар дарун ҳастам чанд қадар ко бошад панҳсад киломи як томи ду томи мақсад чанд қа бишёртар бошад ҳаракат карда тайёр карда метед шумо одамо як тон ду тон мегирад баъзе сад дусад килограмм мегирад ҳамаша нақша рагон мекунед дар ин ҷо одамое ҳастанд ки даҳ тон гирифта гастанд бародарон дар ин ҷо мо захирахона яъне склад мегӯяд нав холӣ карда будем боз нав аз сари нав пур кардем ҳамашада ва касоне ки даҳ дувозад тон мегиранду баъд аз як моҳ пешакӣ мо гуфтагием ки заказ карда монед гуфтагем баъд ози мо аллакай заказ карда авансаша гирифтагием ҳастим да инора мо баъд аз 15 ноябр бояд бурда шавад мо аваз гирифта гастем инҷо меистад касоне ки яке як бора панҷтон шаштон мегирем гуфта меояд резка мега ҳамирӯз ба гирифта рафтан дорозӣ мо инора метием то 15 ноябр аллакай мо тайёр карда мемонем мисол пулаша пешпардохт карда мемонам шуморзба ҳамон рӯзи гуфтагиш тайёр карда мемонем шумо фарёд мекунед соҳиби шумо ёра мебарад онҷо тайёр карда шумо инҷо салқинима тайёр карда мемонед бор аз сари нав боз нав шида мегирад бурда дар хонааш намеистадбоз навшуданмеаншуданмеаешакипешпардохтканаақсадҷои салқинаистад исоқнағд мешавадҷои салқинаинабачтамошокунидҳаммаш тайёркардаин як қопчаба чанд килограмм аст о э, дамое ки гирифтагӣ ҳастанд палакаи мо пулаша гирифтагӣ ҳастем аванс аст барои кило қопчара пур кардагӣ ҳастем барои аз чилду аз чил то чилу панҷ килограмме барояд А так специально, а мы обычно обычно стандарт стандарт чилиак килограмм тайп. Чилиак. Чилиак килограмм еще чил кило и собой мы. Я килограмм подарка. Туфа. Туфа. Скидка. Мисол я копча ва чилиак килограмм бошад, нархи чил килограмм ша стопкада мегирет. Стопкада мегирет. А, нар. Бина бачо. Беймало. Беймало мурожат кардан ки касе ки лозим аст. А, як тонаш чанд сом мисол тахминан мисол ама. Яким сорташ якум сорташ 3000 сомон 3000 дуюм сорт чи 3000 сомон 3000 сомон сеюм сорт 2000 сомон 2000 сомон арзон мешад ё ки мештагиш ҳам қаме вот договор мекунем агар 200 200 та гирад бо арзон мешад а 200 та ки гир бо ҳаҷм 200 шавад бо договор мекунем тур мегирем ина арзон та кардам мисол ҷои 3 литр мачавин амафосо ҳамин чиз баъд маин ҳамёра монад бисёртар нағз мешавад ино фақат э, ҳамин қадар ки аввал ба якум маротиба барое ки шумо замин бисёр аст ҳар сол мачавин селитр дода омадагӣ давоми даҳ соли оянда ба гул алакай хӯрда омадагӣ замин нитрат ба омӯхта шудагида биягуса якум маротибае ки медиҳед агар доза камтарак бошад натиҷа наметиҳад барои он ки вай нитрат дозае

як э, сотиқ ба 10 сотиқ ба 500 э, килограмм додан лозим аст 10 сотиқ ба 10 сотиқ ба як гектар 5 тонна гуфта гишт я ин бисёр қимат аст барои ки замина бисёр дору хурда уже омӯхта шудаги барои натижаша дидам ҳам қадар додан лозим аст вай натижа зур медиҳад замино э, лал мева он қадар намешад барои ки ино намира дуст медорад ҳар вақте об мерасад вақте биягумс дар замин аст об мерасад мисли дордодагӣ месавзад ҳамин қадар бақувват аст обрасид уже вай донзаша тақсим кардан мегирад дозара бақувваттар карда медиҳед тез метиҳад ами истодааст кушад куша дорура додагиед неки истодааст на сабзи истодааст оба месар метиҳед ранги дору додагӣ месабзад нағз бисёр нағз ҳосилат зиёд мекунад гуло намерезонад мисол помидор бодринг лимон бошад ва ёбам тарбуз харбуза ҳамаш ба лимон харбузара ами тарбузи кучаташ ба бемалол гузашта аз доруи қазоқистон бемалол гузашт сабзиё аст ва 180 сомо як қопчаша мегирифта аз ана ҳамон дору пемол гузашт гузашт ина як қопчаш чанд сом мешавад як қопчаш яксаду ҳем бо ин арзон ҳам качествоаш нас доштам бисёр нас кучат сабзонида зур мешавад кучат сабзонидам ёки кучатои дарахти ангур аст шафтола аст метавонед себа аст чизе ҳаст метавонед э, дарахти сесолаба се килограмм аз сесола боло то панҷ килограмм дода мешавад як сол ба як бор як сол ба як пул лекин имконияташ босад зиёдтар диҳед мисол дарахт кам асту заминитон кам аст ва оно зиёдтар диҳед имконияташ босад зиёдтар диҳед натиҷаи ҳақиқатан зиёд нишон медиҳад э? ана баъд зур мешавад дозара зиёд диҳед ин намесунонад метарсан бисёро аз пор метия месунона гуфта ино намесунонад бемалол метавонед истифода кардан гирем ин акнун раҳмат шумо ҳам қасабе додед ина бачаҳо тамоша кардед як рақамро гузашта равед адреса фаҳмонед вақта бача занг зада бемалол хизмат кунад шумо адреси мо канали мо биогумс калхозобод аст дар калхозобод гуфтаги ҳастем ноҳияамон калхозобод аст худамо дар чапаевем миёни қурғонтепау калхозобод миёнашба сентрба чапаев гуфтан ҷо аст ҳамино чапаев аст рақамҳои телефони мо 93 159 92 22 анамин рақамо аз худамон аст 24 соат кор мекунад метавонед кае ки лозим бошад муроҷиат кардан гиретон анамин манзили мо ҳама касе ба маъқул аст омада бемалол экскурсия бад омада рафтанашон тамошо карда бемалол дар кор боша пеши чушмашон худатон тайёр карда дар пеши худашон тайёр карда митин мебина дар пеш ҳам як рӯз меистад як меҳмон мешавад ҳамаша дида аз ҳамаш хабардор шуда меравад э саломат бошед саломат бошед раҳмат калон ака касоне ки нав ҳастанд дар канали шумо ака акмал калхозобод тв калхозобод тв о буна шавед видео агар маъқул шуда бошад лайк раҳмат раҳмат ина ина акам шо худашонам канал дорад канали шумо каналтонакам зада равед биагомус калхозовод марҳамат ина занед иншолло биагомуса чихел тайёр кардан чихел озуқа меҳтиҳад мақсад ҳамаша фаҳмонда гузаштахулас дарсҳои биагомус майлака саломат бошед шумо барори кор раҳмат ака